sporto pergalės visada buvo ir yra tarytum magiška piliulė žaibiškai suvieninti mūsų tautą. Iš tiesų, turime ko didžiuotis. Per 30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų mūsų šalies atletai iškovojo net 25 olimpinius medalius. Trijų dešimtmečių pasiekimais olimpinio aukso sidabro ir bronzos matematika galime drąsiai didžiuotis net prieš mus nuolat įvairiose srityse lenkiančius estus išsiskiriam ir lenkiam tuos, su kuriais norėtumėm visuomet varžytis, tai yra su savo artimiausiais Latvijai Estai, tai žinoma visuomet mes buvom už juos pranašesnė. To priežastis buvo taip pat po Atlantos olimpinių žaidynių sukurtas Lietuvos olimpinis sporto centras, kur centralizuotas pasirengimas ir medicininis aptarnavimas davė tą galimybę mažai šaliai, bet renktis kovoti su tom daug turtingesnėmis ir didesnėmis šalimis. Tas lėmė, kad mes tų medalių tikrai turėjom nemažai ir 16 metų Rio de Žaneiro skaičiai taip pat yra įspūdingi. Lietuva iš 206 olimpinių komitetų užėmė 64 vietą pagal medalių skaičius. Pagal bendrą vidaus produktą mūsų medalis kainavo, taip vaizdžiai išsireiškiant, dvigubai mažiau negu estų. Daugiau nei septynis kartus mažiau negu italų. Beveik penkis kartus mažiau negu australų. Pagal gyventojų skaičių mūsų medalis yra maždaug dvigubai pigesnis ar tankesnis negu tų pačių estų. Tai tie pasiekimai iš tikrųjų yra labai, manau, įspūdingi ir tos sistemos pasirengimo mums pavydėjo nemažai šalių. 1992 metais vasaros olimpinėse žaidynėse Barcelonoje disko metimo rungties finale Romas Ubartas tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos olimpiniu čempionu ir medalininku jis įrankį nusviedė 65 metrus ir 12 centimetrų ir iškovojo auksą. Mes per nepriklausomybę turime šešis aukso medalius, du juos laimėjo Virgilijus Alekna, vieną Romas Ubartas pats pirmasis, vieną aš, vieną Rūta Meilutytė ir Laura Sadauskaitė. Galiu pasidžiaugti, šeši medaliai, bet medalininkės trys moteris ir tik du vyrai. Greta šešių aukso tiek pat sidabro ir net 13 bronzos medalių. Tokį olimpinių medalių arsenalą sukaupė Lietuvos sportininkai per 30 nepriklausomybės metų. Visi iškovoti vasaros žaidynėse.